वाला ढोल दिशहरों कौन मेरी क्यों नहीं हो सकती शादी समझने की कोशिश कर जगमगे आए ओ बशर नसीब च नहीं लिखया सारी ज़िंद नौकरी सारी ज़िंद नौकरी क्यू अच्र नसीब लिखियां जनू रोज़ दुआवां विच मियो जनू रोज़ दुआवां विच मंगे आयो अच्छर नसीब बचन دے हटके दे सून जी रे گئے सुखमी हो सुखमी हो कुछ मंगया ओ बशर नसीब मे नहीं लिखया